देश के सबसे बड़े फनी तूफान को लेकर सभी दूर भय और आतंक का माहौल बन गया है जी हाँ फनी तूफान 205 किलोमीटर की रफ्तार से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पहुंचेगा ओडिशा में येलो वार्निंग आचार संहिता हटाकर स्कूल कॉलेज छुट्टियां कर दी गई है और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है इसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में एक दिन पहले ही तेज़ हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है और यहाँ इक्यासी ट्रेनें रद्द की गई हैं आंध्र प्रदेश ओडिशा में नौसेना तैनात कर दी गई है एनडीआरएफ टीम सेना और वायुसेना के जवान अलर्ट पर रखे गए हैं तमिलनाडु केरल पुडुचेरी में भी अलर्ट है यहाँ समुद्र में तेरह तेरह फुट ऊंची लहरें उठने की आशंका है कुल मिलाकर बुधवार शाम तक फनीपुरी से 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम और विशाखापट्टनम से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित था नेवी कोस्ट गार्ड के जवानों हेलीकॉप्टरों एनडीआरएफ और बचाव टीमों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि फनी पहले आंध्र प्रदेश पहुंचेगा पर इसकी अधिकतम रफ्तार ओडिशा में देखने को मिलेगी यह अत्यंत भयंकर श्रेणी का चक्रवात है यह जब ओडिशा में प्रवेश करेगा तो राज्य के तटीय भागों के लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं होगा उस दौरान तटीय शहरों में तबाही वाली बारिश देखने को मिल सकती है भारत के पूर्वी तटों के पास बंगाल